ayike sizo-check-a ukuthi-ke sekuzwakala kanjani-ke manje sibuye sathi ukuthi-ke asike siqale kabusha sibone ukuthi-ke kwenzakalani-ke please share with your friends and tell your friends ukuthi kwenzakala Mm-hmm. Ja, ne zonke la gebazalana efa gukuzakala. Mm -hmm. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dame same sani dana dame same sani dana dame same benda dana dame same. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let's praise the Lord. I never they moved big, no mountain, no mountain big. Let's praise the Lord. No more turning back, no more turning back, no more turning back. Let's praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Aw siyabonga ke mase ku light. Mase kuzwakala kakuhle bakithi ke. No, these are the good news. This is wonderful. This is glorious. Glorious. Simbabaza. uJesu umhleli wethu. Eh ngakhumbula amaculo amadala athi Jesu No Nophiwa amandla kubanina konimtswalo yenyo balula nje nobamba kalula indlela le yebo bakithi sombongale loduma isululingeneseke uJesu fanele ayike senjilo ukuthi-ke ku-light ku-light ku-light ku-light ku-light lukazi then-ke ngizobe ngiyadedela-ke right sesiyaqhubeka usuku nanamhlanje phiphisana for that noise yeah so thank you very much thank you very much today today is the day today is the day okay bengisakhuluma ukuthi-ke hey isebenza ke noma abantu ke they have given a platform everywhere on every most of the radio station even nalawo siwaconsider as into sabazalwane but they are given that platform ngase ngiyachaza ukuthi-ke we are not fighting against flesh and blood we are not fighting against people so what we are fighting against we are fighting against the spirits the principalities the rulers the spirits of wickedness in heavenly realms so that's what sibhekene nayo kulesi sikhathi ke and nezinto eziningi mawubukela nala ku TV you will see ukuthi most ama film it's all about the supernatural it's all about eh, eh, demonic spirit it's all about magic it's all about miracle and this is what is happening in our world today but for me here uh, i want to teach you i want you to understand so many things i mean among so many things the things that are at very deep the things of god the things of the spirit yeah people are explaining isn't okay like crazy so manje so we need abantu who are going to understand so if you understand i'm telling you we will change the world we need to change our world we need to change our community we need to change everything that the world is no yabona kusafanele ukuthi ke ibandla libuyele kwiposition yayo kube yithina abantu esizokwazi empower empowerisha and okwamanje ke people they need to understand ukuthi jesus christ is god we understand he is our god he is our master he is the one that we serve he is the one who who has given us the power, the authority, is the one that keeps this world and united, be in peace. Otherwise-ke usathane ngabe uyachachaza emhlabeni wenza umathanda but uNkulunkulu has given us his son ukuthi izoma ngaye izo izo izolokhu sizoma ngaye emhlabeni engakho namhlanje ngithi let God be God allow God to use you allow God to lead you allow God to strengthen you allow God to build you and make you a stronger Christian and make you a better Christian. There is no other way we can be better without Let me tell you about spiritual warfare, how much I have encountered. That's why I to let God be God. I have seen so many terrifying things I have seen I, I've Eh, eh, eh, yabona uma ngithi ngike ngabona ngabona amagongqongqo ngabona iy'lwane ey'sabisayo ngabona izinto ey'nyandisayo in the spirit in, in doing it deliverance i've been doing it deliverance for more, more than 25 years that's what i'm saying more than 25 years i've been doing it deliverance and i'm telling you i've seen so many things in my journey of doing a deliverance. I've seen people bephulukiswa from stroke, bephiliswa from ilokhu ingculaze and uNkulunkulu ebaphulukisa from inulaze, and I've seen people bethola ama-breakthroughs abo abanye bethola ama-breakthrough bethola ama-tender ama-millions eyibona leyo nto I've seen so many things happening in our world. But kuyo yonke lendlela and futhi taught me to be able to be humble, to be a humble servant. Even noma ngabe sengi-understand amandla kaNkulunkulu kangakanani, sengibona izinto ezinkulu kangakanani, but God taught me to be humble. Give me humility so that I will know that he is God. Even sometimes declare izinto ngifuna senze ngendlela yami, but you find out that ukuthi uNkulunkulu ufuna enza ngendlela yakhe. Sometimes uzobeka usuku ukuthi ngosuku ukuthi kuyobe kwenza ukuthi umuze uNkulunkulu amesanansi yabona mina ngekho le nto ayishoyo so ingenzeki la ngifike ushayisa odongweni ukuthi uNkulunkulu are you because I was believing this ezathi uNkulunkulu no I'm teaching you a lesson that you are a human being I am God I am your father. Then you learn along the way, you would say, man, this, this man upstairs, he's God. He does what he likes. That man does what he wants. Even though sometimes I've seen so many people get disappointed Eh, bebamba uNkulunkulu befuna ukuthi uNkulunkulu enze izinto ezithize yeah so i've learned so many things kunesikhathi la eh, ngiyakhumbula ngelinye ilanga and eh, uNkulunkulu wake wangithatha wangisa olwandle hey nami ngangazi ukuthi uyokwenzakala lapha and angibuka lapha ngaphansi kolwandle ngangihlale ngiyibuza yabona khona ezinye izinto obuyibuza kanti uNkulunkulu uzokuphendula zona uyibuza ukuthi makuthi izangoma nabathandazi baya lapho olwandle basuke beyokwenzana yo kanti nami yombizana-ke nje chum angifake ngaphakathi uma ngaphakathi-ke ngiyakutshela wena i saw different kind of snakes snakes that i've never seen in my entire life even kwi-national geographic izinto engingakaze ngayibona and ngihamba la ngaphansi kolwandle kungathi la ngaphezulu kune-crystal glass ebambile ngiyayibona laphana iy'nyoka ziyangibuka uyayibona uma uhamba la ngaphakathi uyibuka zonke lokhu engikhombisa uJesu ukuthi yabo le ukuthi le ukuthi le ukuthi le ukuthi le yenza ukuthi le yenza ukuthi ke and ngayibona zonke lezo yinyoka lezo and I was moving ngaphansi ke khona la ngabona khona ukuthi hey eze kuwena noze kuyona nozolanda yona umesane wazi ukuthi this is the one ngoba ukuthi maqondana amehlo hayi konke enyaka zayo la kuwena ngaphakathi ubone ukuthi ah lo feleba lo sophuma <laughs> nami uyayibona leyo nto leyo so ujesu engifundisa nakhona ukuthi this world is so real la ngaphansi kwamanzi either noma ngabe kuthiwa iselokhu ingaphansi esizibeni noma ngabe kuthiwa ikuphi these things are so real let me tell you the truth even bazalwane even noma kuthiwa ungena a spiritual warfare kusazoba nesikhathi la engizobiza khona abantu abafuna deliverance Gizo ukuthi-ke kwenzakalani when you are doing a deliverance yabona so when you do a deliverance and uh, that is why uh, angazoyibeka kanjani le ndaba there is why you see abafundisi ke behlaseleka kangaka mangabe benza le nkonzo inkonzo ye deliverance i prophetic ministry lezi inkonzo zo-2 those are dangerous ministries and they are powerful ministries adingakalayo kulesi sikhathi esikusona and uh, we cannot do without them we need them we need to pray for abantu unkulunkulu abanikeze le nkonzo ye-deliverance le nkonzo leyo ye-prophetic ministry those two ministries for these days ama-ministries azosebenza kulesi sikhathi okufanele ukuthi abonakalise amandla kaNkuluNkulu angithi uyakhumbula uJesu ethi-ke ngiprofethanga yini egameni lami angikhiphanga yini amademoni ngegama lami so lezo yinkonzo zombili-ke zizokwenza ukuthi even ney'nceku zikaNkulunkulu kuchezukeke endleleni because uthi uJesu angikhulumanga ngekamalam aniprofetha ngani ngekamalam niwakhipha ngani amadimoni ngekamalam uyabona ukuthi those two major services You as as azasibizela-ke ikhomishane i-TRC e CRC ikhomishane leyo so ebiza ye-religion i-commission for religion yabo yonke so ukuthi asizophendula manje la ukuthi manje madoda nasendlisa iy'nyoka indaba kwenzakalani nasendlisa abantu amahlamvu naphuzisa upetrol namafutha ngedumi manje abantu kwenzakalani so-ke ezinye izinto that we need to understand because abanye bethu simisane sikhulume you don't understand ukuthi umuntu uma efutha abantu ngedumo usuke sewenze njani bayebaphuzise upetroli kusuke sekwenze njani uyaunderstand le nto because kakhulukazi kule nkonzo ye-deliverance there are not many mentors there are not many trainers there are not many fathers abakwazi ukugruma abantu ukuze bakwazi ukuthi-ke benze le nkonzo le ye-deliverance because-ke it's a serious service ngicela umtshela nje bazalwane-ke ngoba vese you are faithful you are always here let me tell you the truth nginikeze lezaqheqe ezinye ngizobe ngikhuluma ngazo laphana ngomhla ka-22 no-23 um nangomhla ka-29 nangomhla ka-30 kube kulesibili nolesithathu ulesibili eh, elokhu emlazi olesibelenanda nolesithathu emlazi ngoba uthulo bobelesibili nolesithathu kuyobe kuyisenanda nasemlazi ke i'm going to train you ngizobe ngihlinza imbuzi <laughs> mayithi zobe ngihlinza imbuzi ngihlukanisa inhloko nesixhanti i want you to understand because angicabanga ukuthi-ke ayikho into esefanele sinifihlele yona kulesi sikhathi sanamhlanje we need to tell you the truth you understand that's why unkulunkulu abantu unkulunkulu abagcobile abantu uNkulunkulu abanikeze amandla ngale nkonzo lena first of all enye into abantu abangayi understand when you live in the spirit when you live in the spirit gunama principles afanayo asebenzayo ezweni likamoya these principle ayafana futhi ayasebenza nasezweni lelokhu eh, eh, ezweni noma ngabe umkristu noma ngabe umhedeni noma ngabe uma eh, ngithi umhedeni kodwa uma ukwazi ukungena ezweni likamoya lama-loku lama principles they work the same these are the principles where you obey umuntu ogcotshiweyo umuntu onamandla umuntu ongaphezulu kwakho you need to respect leyo nto leyo mangabe ubona umuntu ubona la mangabe emadlozini uthola ukuthi umuntu ugijelwe ingane encane na 8 years noma ena 12 years igijelwe ugogo ugogo mayisekhulumile abantu bayalalela you understand noma kuthiwa mtraineleni ibanjwe ngenkani ingane ihambe yesangomeni ifike ikhuluma ugogo kuyona athi senitreyinile usibani ngokuthi nangokuthi nangokuthi nangokuthi-ke bazolalela batrayine ngaleyo ndlela they obey the principle they obey so that le ngane izokhula because into ekuyona inamandla kakhulu yize noma bekwazi futhi nokuthi-ke leyo nto le senganeni bakwazi ukuthi bayintshontshe bayithathe bayisebenzise uma ngabe ifuna umuntu inamandla kakhulu uyakwazi ukuwukhipha lowo moya azowufaka kuyena asebenze ngawo nalowo moya noma leso siphiwo uyakwazi ukusikhipha kulowo muntu alokhu azosebenza ngazo nakusenabazalwane-ke into le ekwaziyo ukuthi iyekwenza uyakwazi ukuthi-ke uyilokhu uyithole i-gift yomzalwane ayisebenzisayo but kusho ukuthi-ke awuzange ufundiswe awazi ukuthi kwenziwa kanjani but it's something which is very important and because asinawo ama-classes anele okukwazi ukunifundisa because sometimes uma ngabe sesiqala sesifundisa le zinto abanye bamisane bathimule bathi hhayi manje leyo nto leyo ikuphi ebhayibhelini mayekanjalo kwenzakaleni So you need to be taught, you need to be trained in order for you to understand the supernatural. We understand. Faneke, yabona mawuzo understand ukuthi uJesu mkhulu lo ngakithi unalozula zulu ezweni. uyayiunderstanda le nto usathane uyinyoka ezulazula ezweni but ujesu uhlala la ngakithi umphongolo wezivumelano sikajehova waguqisa udagone waguqa waguqa wahlephuka intamo wahlephuka nezandla uDagon umphongolo just imagine umphongolo how much more ke ke mina ke abapriest bahamba nomphongolo kaJehova banyathela ijebo ijo iJordan bathi inyawo zabo ingena amaqakala iJordan yamesana yavuleka phakathi ke base behamba phakathi endaweni eyomileyo so those things they must give us a sign yokuthi if we have our God izinto sizokwenzeka uphilip wangena esamariya kade bebaleka lapha ejerusalema ungena esamariya washumayela ababenamadimoni aphuma ahayiza amadimoni kubona baphulukiswa ojohane basebeyehlika benopetro bese bezobeka izandla abantu abasebegcwaliswe ngamandla kamoya engcwele so thina njengamakristu we need to understand simazi unkulunkulu wethu ukuthi uma ngabe engakuthina isiphi izinto esicapable of ukwazi ukuzenza kulesi sikhathi-ke because ngendlela esi-challenge-eka ngakhona kulesi sikhathi ngendlela izinto ingakho ngithe ngibhekene nalo moya wamadlozi ngibhekene nalo moya okungoma because it's the same spirit esenza ukuthi ibandla likakristu lingakhule it's the same spirit esenza ukuthi abazalwane bangakhule uthole ukuthi imost yabazalwane yagcatshwa imost yabazalwane yangenwa yimimoya yabaphansi yakhula emndenini ekhonza amadlozi ngalesi khathi ukhula emndenini okhonza ngamadlozi ingakho ngangiphendula one day ngisa ngiyachaza ukuthi ubani owabuzile la wathi mayibuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umzalwane umoya ongcoli umoya wabaphansi-ke umoya ongcolile ukwazi ukuhlala nomoya engcwele emzimbeni owodwa ngathi yes kuyakwazi ukwenzeka ngase ngithi mina 80 percent wabantu engibakhipha amadimoni ngiwakhiphe kubazalwane angingakayi ezweni angingakayi kubantu abangakholwa la ngizokhipha khona abazalwane ngimise imvuselelo qhamuka abantu abangakholwa bakhulume-ke imost i-most yabantu engikhiphe kona amademoni ngiwakhiphe kubazalwane why because abazalwane they are so ignorant ey'ntweni esibafundisa kuzona into esi-emphasize kakhulu si-emphasize ukuvutha sa-emphasize amadla ingozi sa-emphasize ukuhlabelela sa-emphasize ezinye izinto ey'ngabalulekile esingakwazi ukusustaina uma ngabe izinto ukuze mase kuthiwa when the going gets tough the tough gets going so sangabafundisa abazalwane bazalwane noma sibafundisile-ke abanye bangalalela yabona amaqhamuka umuntu ofundisayo bamisane but uh, uyasilalisa lo kanti you need to be trained ujesu into ayishilo uthe make disciple of all nation yenzani izizwe zonke zibe abafundi bami that's what jesus want he wants you to be his disciple he wants you to be his disciple ufuna wena ube umfundi wakhe yabona kumfundi uthola odokotela uh, kumfundi uthola onjiniyela kumfundi uthola iy'fundiswa uthola uh, uh, yabona onesi umuntu ofundile a person that has been trained has been educated then usengabranch aye-university-ke ayoba udokotela ayoba unesi ayoba unjiniyela ayoba iphoyisa ayoba yini because uyisifundiswa ujesu uthe naye yeke mangabe sinifundisile ngezwi likaNkuluNkulu sani-empowerisha ke then kuzoba izwi ukuthi uNkulunkulu ayidumulela abaprofethi kuzoba lula idumulela abapostoli kuzoba lula idumulela ama-politician khona la kuzoba lula atomule i-leadership yakhe kulesi sikhathi because you have been trained yabo and abantu aba-understand-ke sometimes-ke even when we come to church i don't know but man isikhathi cat, i will explain to you when you come to church what uh, does it happen when you worship god because you open up yourself to the supernatural let me tell you you see when a preacher oh my god i hope you you you, you will hear this yeah but when a preacher is preaching ngaye ngayikhuluma lento ngiyikhuluma komama umfundisi ke ngelinye ilanga uma wayene minister's wife this is what happened i always bengi emphasize even mangabe kuneyinkonzo Okay, as even eziningi lezi ebengizenza ze-deliverance ngolesithathu nangolesine-ke so ngithi mina mina njengomshumayeli mangabe ngishumayela uyaunderstand ngiba ngizosetshenziswa uNkulunkulu angithi wena othandazayo uthi uNkulunkulu mgcobe uNkulunkulu membathe uNkulunkulu asingazwi yena asizwe ye wena ukhuluma ngaye leyo nto ngempela mangabe uyicela uNkulunkulu iyenzeka uNkulunkulu amesana ngembazi angembathe angemboze angigqoke kube uyena okhuluma ngami so ngalesikhathi engimbatha engigqoka eh, ngalesikhathi engemboza yena esezokhuluma esezo usebenza ngami do you know ukuthi kwenzakalani he takes me into the spirit uma uzofunda kuloku sambulo chapter 1 if i'm not mistaken chapter 1 chapter 2 khona la ulokhu uJohane ethi khona ngezwa izwi lomemezayo emva kwami lalinjengenhloko yamazwi amaningi ethi futhi lalinjengecilongo wathi mayikhuluma wathi wathi mayikhuluma wathi enyukela lapha Johane uthe masinyane ngase ngiba kumoya we understand lento masinyane ngase ngiba kumoya then he went to the spirit ngalesikhathi eya kumoya that means ama senses kamoya wonke aba activated wonke ama senses aba activated so ingakho mangabe siprofetha sisuke sesikumoya hayi ngoba ngengqondo siyayazi lento no ingoba vese sesikumoya obuka ngathi yilo kamoya okhuluma ngathi yilo kamoya osensa ngathi yilo kamoya ohlebi la kuthina ngaphakathi ke olalela ngathi yilo kamoya engithi mangithi ngiyakubuka ngisane ngibone zonke izinto ukuthi ngisane ngikhulume ukuthi kwenze kwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi nakwena mangibona umoya othize ngisani ngithi phuma kuyena sengiyawubona lo moya hayi ngoba kuphela ubonwa yimina yilo ngene kumina yilo ngisebenzisayo okuyena owambula lokho ethi kwambula ngomoya yakhumbula uPetro ethi Jesu singashona phi ngoba amazophila fumaneka kwena nala asho khona athi Jesu wena unguKristu indodana kaNkuluNkulu so lento le yambulwe kumoya when you are in the spirit it's where you flow in the spirit ngalesikhathi usuflowa lapho-ke usu-operator lapho then uma uqeda ukusebenza lapho kumoya and abanye bethu-ke abafundisekile ukuthi how do you come down to your senses how do you come back where you were understand the leyo nto leyo ngeke ngahleka ngelinye ilanga wakuchaza ke elinye lamabhishophi ubhishophi utudo bismark wasezimbabwe uthi yena kuwet uma iqeda ukushumayela kwi-conference nje aphuma ahamba ayokhala ehhotela akhala ngazi nokuthi kenze njani aze afonele unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe wayesazi ukuthi-ke umkhalimisha kanjani because kuba naleyo nto leyo because you, you are always in the spirit you are so high you are so sensitive kuzo zonke izinto-ke and enye into abantu abangayi-understandi when we are like that, you understand, Leandro? When we are like that, when you are in the spirit, how do you calm yourself? Yabona, when you are a preacher, when you are a prophet, when you are an evangelist, when you are keeping ukhipha imoya la ukhulula abantu uphilisa abantu ke uqaqa abantu emaketangeni kasathane abantu bayasinda abantu bayasizakala impilo zabo ziyashintsha when you are in the spirit when you come back hey kubalekile ukuthi who is mawubuya back ubani ohlangana nawe ubani okunqakayo ubani okwamukelayo at that moment in time because you are in the spirit you are so sensitive yabona mangithi you are so sensitive you are so sensitive you, you, you, you, you flow so izinto nje uyayibona so you need to come down and become the, the, the, the, human being and become the husband to your wife and become a brother to your sisters you understand and become a child to your parents so zonke lezo zinto uthola ukuthi makwenzeka kanjalo ke and uh, angithi ke kwesinye isikhathi uma umprofethi ke angithi umoya ongcwele amesana akunikeza ukubona ukuthi yabona lo omunye yakhumbula ngelinye ilanga upetro wafika uthi ulokhu u-ananiya ben osafire kodwa kwaqala kwafika u-ananiya wathi ananiya lisekhona wafika u-ananiya wafika wabeka isaka lemali la wasethi hhayi-ke ngidayisengezwe nginalo walibeka isaka lemali ngalesikhathi elibeka isaka lemali wayeseya upetro mesana wakubona ngezwi lokwazi wayesethi hheyi lisekhona bengesilone lenu niqambele namanga nonkosikazi wakho nalingunkosikazi so why you have tempted the holy spirit why you tempt god emva kwalokho wamsana wafa i'm sorry ukuthi ngizwa waquleka wamesane wammelwa inhliziyo wafa there and there upetrol lento wayeyibona ngomoya then after that wayeseya lokhu-ke wamuva kanjalo so uma sekufika usafira futhi uthi uma ifika usafira eshaya abadla ngama-cox akhe ehambela phezulu kwathi uma ithicotha uzoshayela izandla kwasekuthiwa yeyi iy'nyawo zabambela indoda yakho zisemnyango zikulindele nawo ukuthi ziyona umngcwabo wakho namhlanje um nemva kwalokhu shayeka phansi naye wafa kanjalo why upetro was in the spirit in such a way he could see he could know izinto abazenze ekamereni izinto abayicabange nge ekamereni so lokho kukodwa kwenza ukuthi uPetro abe in the spirit remember izinto uJesu ayijwayele ukuzenza uJesu wayethi mayiqeda ukushumayela wayenyamalala ayintabeni mayiqeda ukushumayela uyazi ukuthi wenze njani wayemesana ngene emkhunjini amesane alale ezinye zeindlela lezo uJesu wayekwazi ukuyisiza ngazo ukuthi ke amesana buyele with that nature of humanity but we will explain ngelinye ilanga but I'm just just giving you a, a, a, a managet so that you will understand ukuthi-ke why sometimes kube kanje mangabe-ke sesenza umsebenzi kankulunkulu uthole ukuthi siyashayeka masibhekana nezinto and kuba nalezi zinto yakhumbula ujo ulokhu ujona ujona wathi mangabe izinto zingasenzeki fanele ayoprofetha eniniva wamezane yena waduka wayetarashish hhayi ukuthi waduka waya purposely wayetarashish so mayetarashish kwavuka isivunguvungu so wathi unkulunkulu uNkulunkulu you are going to preach you are going to speak the word of God you are going to prophesy what my fair khona waprofetha What ah uNkulunkulu njengoba sengiprofethile-ke nje wena ngiyazi ukuthi labantu laba uzobasindisa uma bephenduka wamesana wayohlala elangeni wathi nje leli langa lela limesana lingishise lingibulala uNkulunkulu wamesana wamilisa isihlahla khona lapho ngesikhashana esincane samila isihlahla savuthwa saba phezulu saba namaqembe samvikela from from ukuthi ashiswe ilanga edinwe ubani yena ecasukile ephelile then emva kwalokho because uma uyincika uNkulunkulu kwesinye isikhathi you are in the spirit uyazi nokuthi uNkulunkulu make baphenduka labantu uNkulunkulu uzobaxolela labantu laba futhi uyazi nalabantu ukuthi make wayiletha imessage bazophenduka noma kanjani khumbula ukuthi wathi iletha nje imessage kwathiwa inkomo neinkunzi neimbuzi nako konke kuzozila ukudla neingane eyincelayo zizozila ukudla everyone uzozila ukudla misana abantu bazile ukudla ngempeleni niva baphenduka unkulunkulu so zonke lezo zinto they become a frustration to the men of god because you are in the spirit you can feel the heart of god and also you can feel the heart of the people kwenzakalani-ke if you are feeling the heart of the people uyakwazi ukuzwa abantu abakuzondayo uyakwazi ukuzwa abantu abakukhanukayo uyakwazi ukuzwa abantu abakuhlekayo kodwa bebe bekuhlekisa kanjena so as a man of god wonke lama-emotions afika kuwena ahlale kuwena uthole ukuthi abanye izinto kwi-ministry yabo seyiqala sezibanzima kwenzakalani uthole ukuthi abanye sebeyaphuza abanye sebeyajola abanye sebeyeyinyangene abanye they become more baba mawu njengo-workaholics emsebenzini kankulunkulu athi nje kunokuthi ngiyodla izono kunokuthi ngiyophuza utshwala kunokuthi ngiyojola ongcono ngizosebenza ngiyikhathaze ngomsebenzi kankulunkulu uma ngivuyile ekhaya ngiyalala uma ngivuka ekuseni ngiyowenza umsebenzi kankulunkulu ongcono ngibe yi-workaholic zonke lezo zinto thina njengebandla lakankulunkulu we don't understand uthole ukuthi umuntu uthi kade misa itende la useyasuka uyolimisa kwenye indawo athi lisusa futhi uyolumisa kwenye indawo uyolumisa kwenye indawo uthole ukuthi-ke nalokho athi maqeda ukumisa itende zila ukudla for seven days yabona asisekhona lesikhathi to be a human being to go and have ilokhu uvakashela ama-families enu ube nefemeli yakho ube nabantwana bakho zisha ngomsebenzi kaNkuluNkulu kanti wena khona lesi sikhala osivalayo mzukwana ushayeka ushayeka umesana ubhidlike indaba yakho usheke ube ngoba vese lento obuyenza ubuvala isikhala sezinto that's why we need people who are going to understand if kuthiwa khona ama-intercessors amile who are praying for the pastor lawo ma-intercessors aqondane naleyo nto praying for the pastor ukuthi nkulunkulu we are praying for him ukuthi umprotect umvikele wambule indaba yakho and umprovide nangazo zonke izinto ay'dingayo ukuze akwazi ukuqhubeka ukubhekisela ukuze noma sekuvuka umoya kajezebheli othi uphambana naye vese ukhaviwe igazi likajesu noma sekuvuka umoya kadelile uphambana naye vese ukhaviwe igazi likajesu noma bese kuvuka ini ama-allegations azoqhamuka athi ukuthi nokuthi nokuthi ngoba befuna ukudestroy igama lakhe konke lokho angithi uyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga unkosikazi kalokhu ka umbiza ngobani uHerodia uHerodia wadinwa wadinela ulokhu uJohane umbhabhadisi wathi uJohane umbhabhadisi ngizokuthola wena Johane ukhulume wathi-ke ulokhu uHerod akangishadi mina akwenzeka ukuthi wathi akukho right ukuthi kwenzeke kanje wadinwa uHerod wathi uHerodia wathi nje ngizokuthola weJohane one day silinyana day ngizokuthola ngelinye ilanga kunephathi celebrate birthday kaHerod ke kwenza kwenzakalani-ke ingane yadansa yajabula kwaze kwajabula-ke uherod wayesethi intodakazi yami hawu ngendlela ojabule ngayo uyijabulisile inhliziyo yami wayesethi icela noma yini ngizokwenzela yona noma ngabe ingxenye yombuso ngizokunikeza wona yathi ingane ngihambe ngiyokuma ngiyoza ukuthi uma uzothini yena wasethi uma mntanami iyodwa into esiyicelayo namhlanje sicela ikhanda sicela ikhanda likajohane yona nto lesiyifunayo sicela ikhanda likajohane ingane yathi ma you serious wathi ngicela ikhanda likajohane に You understand leyo nto? There are people right now aba-offendwe iy'nceku zikaNkulunkulu because of i-message iy'nceku zikaNkulunkulu eziyiphethe eziyishumayelayo bathi ngizoyithola leya nceku leyana ngiyakutshela iyolala ejele ngizoyithola leya nceku iyoba u-front page ephepheni ngizoyithola leya nceku ngizoyivala umlomo iyekele ukukhuluma iy'ndaba engazazi-ke noherodiya-ke washo kanjalo-ke wathi nje i'm going to destroy ujohane-ke then emva kwalokho-ke hhayi zasha yathi ingane ngifuna wathi ubaba ngifuna yathi wathi ubaba cela noma yini yathi ingane ah, umama sengitshelile wathi ngicela ikhanda likajohane wathi are you serious kwakheqezela amadolo kwakheqezela ibhluke endodeni kuba begqoka amabhluke lalizowa phansi ibhluke yamesane yaphaphatheka yaxega amadolo yathi yeyi ucela ikhanda likajohane umuntu onesibindi kanje umuntu osatshwa kanjena kwasho ukuthi-ke usho public ukuthi icela noma yini ingane nayo iyacela-ke public noma yini yacela ikhanda lenceko how many herodia abakhona namhlanje abafuna amakhanda eyinceko zingaki ingane, bangaka abantu besifazane abafuna amakhanda kajohane that's why kulesi sikhathi we need to pray for iy'nceko zikankulunkulu because usathane wants to silence and uh, abazalwane want to silence abapreachers uthe ngizoshawa umalusi izimvu zizohlakazeka we need you bazalwane to pray for us we need you to pray for us like never before before because at this moment in time usathane ufuna ukushaya nje iy'nceku ukuze zihlakazeke izimvu we understand kuba izimvu ke nazo seyidinyela seyidinyela kade ngibuka nje abantu bekhuluma kabi ngo-tb joshua ngazo zonke izinto ezenzekile ngasho ngathi hey, these people they don't understand ukuthi basha u-tb joshua abanye bayiy'nceku abanye babo bathi babazalwane-ke we understand ukuthi ayiphele lento thina njengebandla likakristu ukushana sodwa because siyaqedana siyisodwa at the end of the day they want to silence i-christianity erussia already sekuqaliwe ukushaya imithetho-ke ukuthi i-christianity ayithule bonke bathuliswa kade kade kukhuluma omunye ubhishop wathi nje manithulisa ofakazi bakajehova obviously you are coming nathi nizogcina senisithulisile ukuthi manithulisa amasulumane nathi nogcina sesithulisile-ke wayesethi nje asiyamukeli lento la kwi-constitution kumthethweni othize we-constitution kushiwo kwathiwa kune-freedom of religion so there is a freedom of religion anikwazi ukuthi nenze kanje athi mna putin anikwazi ukuthi nenze kanje so there is a freedom of religion here so uyazi lo ukuthi wonke umuntu uzobe sethuliswe wonke umuntu uzothuliswa at this moment in time abantu ababona ingane kuphela engaboni ukuthi kwenzakalani amakhristu azothuliswa ngiyakutshela kuma-televisions amaningi athulisiwe amakhristu and iy'nhlelo zokukholwa sezincane kakhulu sekwande iy'nhlelo zezangoma sekwande iy'nhlelo zabathandayo sekwande iy'nhlelo zabantu ababhulayo and kunama-shows a-famous kuze kuthiwa izangoma zodumo uyezwa obani ama-shows a-petoloid bekhuluma beprofetha abantu bebhula abantu bekhuluma lento i-normal for them kade ngixoxelwa nomunye umzalwane ethi khona isitori kade lidlala nakhona okhozini uyabona kukhulunywa ngokuthi hawu umzalwane uthiwa mama ngakulona wayesekhulela isintombazane kwase kuba kanje ngiyangena angivamisile ukukulalela ngayigcina kudala nami lezo y'tori kade ngixoxela nje ukuthi kunesitori esikanjalo and lesi sitori kuthiwa abantu kade sebekhuluma sebethi kanti abafundisi banjani kuwukuthi and that this thing they are building he hates against ama-pastors you understand and umhlaba wonke is hating umuntu ongumfundisi is hating into ekuthiwa umfundisi hating into ekuthiwa and also nasebandleni abazalwane nabo bebodwa bahleba ngabafundisi mina ngibatshelile abazalwane basesontweni kanti mina musani lokhu nikhuluma ngabafundisi musani ukhuluma ngabafundisi nikhomba kwabanye abafundisi nami ngumfundisi uqobo lwami ngeke ukuthi amadoda eyizinja zonke ubushadile nawe nendoda la kusho ukuthi uma yezinja wonke kusho ukuthi nale ekhaya nale yakulobola nayo iyintsha uyaunderstand ngeke kukhomba abanye abafundisi lapha eminyango vese la kuxatshenwe ne-leadership kuxatshenwe nobuholi at the end of the day vese izokhomba yonke indawo at the end of the day but to destroy everything and okubi kakhulu ukuthi nathi sinesane sisodwa i need you bazalwane ukuthi nihlakaniphe because the devil is up to silence the pastors silence the leadership to silence ama-leaders noma noma ngabe u-businessman noma ngabe you are a husband to your family noma ngabe ubani the devil is out to silence umelene ne-male seed kakhulukazi ke ufuna ukuthulisa the male seed we understand that this time around we need to be strong as the church we need to pray like never before yakhumbula ukuthi upetro basebembophile bayomvalela entilongweni bemvalela entilongweni ibandla lakhuleka earnestly the whole night unkulunkulu was wathumela ingelosi yakhe yayongena ejele yafike yamthinta upetro yathi vuka ndoda siphume sihambe la ulokhu uzokubulala kusasa yavuka babebulala ulokhu ujakobe ngaphambili-ke bajabula abantu bathi yes and kwenza kanjani uma ngabe umfundisi-ke esehlazweni evele ehlazweni eh, evele ku-front page evela kuma-social network evela kuyo yonke into etrenda nakwi-social media kujabula ngisho abazalwane bithi ye thina kufanele thina sabazalwane kufaneke sikhale sithi mbaba ibandla lakho lisenkingeni ibandla lakho lihlaselekile abaholi bakho bahlaselekile we need to pray for pastors not because uh, sibavikela not because mhlambe sizama ukufihla amahlazo no no no no no no it's not about that it's not about that i need you to understand you understand even nanomama umfundisi omama umfundisi ke asikho isikole la kufundiselwa khona omama umfundisi ukuthi ke you are trained mama umfundisi ke ukuthi ube this kind of person this kind of woman to your husband ngoba umyeni wakhe umfundisi ke umama umfundisi udila kanje there are not many institutions institution awekhe ngiwaziyo atrain omama umfundisi even na ilokhu i-minister's wife where la kuhlangana khona omama umfundisi-ke you see even kwabona uma behlangene yes bayakhuluma bebodwa kodwa sometimes they need a man that will come and speak to them ukuze ba-understand ukuthi ubaba umfundisi ubhekwa kanjani first of all if a man of god is standing in the pulpit-ke kwesinye isikhathi umama kufanele ahlale la ayilalele indoda yakhe ukuthi ithini sometimes thole ukuthi omama umfundisi abanye abanye babhizi benze ezinye izinto ababi nokuba khona ka-understand nanokuthi ubaba kwakhe ushumayelani lapha phambili uyayi-understand uthole ukuthi wenza ama-counseling ngapha nangapha uthole ukuthi ubhizi ukhanselisha abantu when his uh, husband is standing there delivering the message akayizwa leya message naye mayisukuma ngelinye ilanga uphambana nale message kade ikhulunywa la ekhaya leyo nto le frustrate indoda kankulunkulu and indoda kankulunkulu mangabe yehlika lapha epulpiti ke umuntu okuqala okufanele inqake iqhamuke vutha iphuma lapha epulpiti-ke unkosikazi you understand because ama amalokhu if mangase ngikutshele kahle ukuthi-ke into eyenzakalayo uma ngabe inceke kankulunkulu iphuma lapha epulpiti-ke isuke yonke into yakhe kumoya kade iprofetha ithi umuntu khona umuntu onomgogodla kune-pain egijimala ngomgogodla egudla yehlike ngomhlaba ikhona ngempela leyo nto athi khona umuntu oshawe i-stroke lapha phakathi khona umuntu onehle obona ngehlo elilodwa and labo bantu baphulukiswe wazi zonke lezo zinto zikamoya mangabe ehlika lapha epulpiti ezonqakwa umuntu onomoya obufebe onomoya wenkanuko kwenzakala uyayizwa lo moya lo uyamhabula lo moya ngoba unqakwe yiloyo muntu loyo so umuntu okufanele ukuthi akwazi ukumnqaka man of god unkosikazi wakho okufanele ukuthi akwazi ukuba kumreceiver from that because people they don't understand ukuthi when you are in the spirit kwenzakala okwenzakala when you do kade ngitshela abanye inon izo izo ngithi mina when you do i-deliverance ke i-deliverance when you do i-deliverance i-affecta the person omkhulekelayo i-affecte the person okuyena okhulekela umuntu awukwazi ukukhulekela umuntu onemadimoni ulikhiphe idimoni uhlale wena ufana naye You will never be the same again when you deliver the person with the demon and now who is casting out the demon, you will never be the same again. You grow in the spirit. He grows in the spirit. We understand. He becomes free. And ngibachazela ngithi <clears throat> kwenziwa in. indaba uJesu kulomuntu owayenamadimoni olegiyona wathi mangabe wakhipha amadimoni olegiyona wathi lo muntu lo ngicela ukuhamba nawe uJesu wayesethi yeyi awuzukuhamba nami sala hamba uyosho kuni batshele ukuthi usuphilile uNkulunkulu sekusindisile then wahamba waya kubo uJesu akafunanga ukuhamba naye because wayefuna ukuthi lo muntu lo abuyele kuma normal senses because he was in the spirit you understand so ngalesikhathi e, e, e, uJesu emdeliver cela ngizwe kahle if you have ama questions you will ask me later mase ngivala so wathi mangabe em deliver lo wayenama legiona wathi lona ngifuna ukuhamba nawe Jesu ngalesikhathi ethi ngifuna ukuhamba nawe Jesu ke <laughs> wathi uJesu no you are not going with me when you need to be sober you need to go back uyotshela abantu bakini ukuthi uJesu usekuphilisile usekhulile hamba uyoba ufakazi ngakini angifuna ukuhamba nawe na into abanye abantu abangayi understand when you have delivered a person wakhipha imoya again wakhipha amadimoni yazi ukuthi kwenzakalani mangabe lo muntu loyo usuhamba naye endleleni mangabe usubhekana nezimpi izimpi eyimanifesta izimpi mayishaya zizwela kulo muntu okade umkhipha amadimoni kade umkhipha imimoya kade umkhiphile uqala sekushayeka yena ubezwa uzizwa qala izimpi zakho zimshaye naye because vese naye ukwispirit uthola ukuthi most of the time you'll keep on praying for the person because vese u-attractwa ile lezi zimpi lezi ezothi maziza kuwena because vese ukuspirit vese lezi zinto kade isanda ukukhishwa kuyena ezinye izinto lezo singayi-understand abantu abangayi-understand ukuthi-ke kwenziwa yini ukuthi bahlale behlasele kanje if you will go back and look at ngalesikhathi ngama-90s ubaba usithole eh, ngikhumbula ngasikhathi benobaba ubaloyi and bebamba ama-satanist bebamba ama-devil worshippers did you remember ukuthi kwenzakalani most of lawo ma-devil worshippers abawabe bawabamba bawakhiphe embusweni kwasathane and if you ayifew asakhona namhlanje ayifew asurvive ayifew ama-devil worshippers akwazi ukuthi adiliveke and aqhubeke nokukholwa imost yawo abuyele emuva ayokhonza usathane ayifew akwazi ukulokhu uzokwenza usefakazi esethi no thina sasithunyiwe nje kuthiwa siyoqeda leya ncedi kankulunkulu sashayise ngathi sesiphendukile kanti asikakaphenduki saba seduze kwenye kunika sihamba sifakaza ukuthi thina besibulala abantu thina besenza ukuthi thina besenza ukuthi and they became famous ngalokho ngicela ukubuza aphi lawo mantombazane adeliver from yonke leyo nto leyo ama-devil worshippers iningi lawo still they went back ekubeni ekusenze ekuseveni usathane they went back ukuqhubeka nalo msebenzi kade bewenza abazange iminingi labo lukwazi ukuma there are few of them mangabe ubazi there are few of them who are still standing today abathina sasinda etendeleni likuthi-ke sasama-develoship aze sakhulula lapho sasesiba nje kwenzakaleni emva kwalokho-ke emva kwalokho sebehambe ney'nceku zikankulunkulu khona izinto ezenzakalile and abanye babo basho ukuthi saphumelela ukukwazi ukwenza iy'ngozi saphumelela zaphumelela ukukwazi ukubuyisa inceke ethize zaphumelela ukwazi ukwenza into ethize because when you are in the spirit you remain in the spirit and ingakho uNkulunkulu asinikeze iy'thelo zikamoya iy'thelo zikamoya ziyasiza eh, eh, lezi zinto ezinye zezinto lezi engiyoyikhuluma mase ngitraina abantu who are going to do i-deliverance because you need to understand and to know psychologically you need to be prepared you need to be prepared prepared emotionally yabona amademoni akuyona nje into oyikhipha uhlala udiniwe all the time phuma amademoni phuma nsatsana akuyona into e, e, e, ekhishwa ukuthi sidiniwe akuyona into ekhishwa ukuthi sinolaka akuyona into ekhishwa ukuthi-ke um eh, siyamemeza no idimoni elikhishwa ubungcwele idimoni elikhishwa i-authority onayo idimoni elikhishwa ulwazi onalo kukristu sine-accusia of which is the authority of god sine sine sine-dunamis which is the dynamite the power uqhumisa amadwala that's a power unkulunkulu asinikeze yona and enye into engiyidiscavile eh, ngalesi khathi uma ungabe ukhipha amademoni when you are delivering a person khona izinto usathane ayibekile to most of the people people mangabe uba deliver when you are delivering people from which eh, witchcraft eh, uba uba keeper, eh, ebungomeni noma ngabe uyisangoma noma ngabe kade dayisa ngomzimba noma ngabe kade eyisidakwa umoya nje ayokuhlasela ngawo uzofika benenkani ukuthi athi akafuni ukuphuma mangabe lihluleka ukuphuma khona lapho uzodedela umoya wenkanuko then uzothi uma uthi umoya wenkanuko mesane ugcwala endlini khona lapho uthi uthi uthi uthi uyalikhipha idimoni limesane livele lelo impilo emva kwalokho ke bewakhona ke that's why ngithi mina you need to have the fruits of the spirit not only the gift of the spirit because the gift of the spirit can take you up where your character cannot give you can, cannot keep you. you the gift will take you higher where your character cannot give you but the fruit of the spirit even the fruit of the spirit will give you humility the fruit of the spirit will give you self-control inyama yakhe isho ukuthi ngiyayenza lento but ube ne-self control ukwazi ukubamba amatomu yabona mangabe ungawadevelophanga ama-fruit of the spirit kulula ukuwa kwakho kulula ukuba uthathekile kulula ukushayeka kwakho mentally kulula ukushayela kwakho emotionally kulula ukushayeka kwakho because you don't have the self control you don't have the gift of the spirit the fruit of the spirit into ikhulekele kakhulu ukhulekele the gift of the spirit Yes, you need to pray for the gift of the Spirit and also pray for the fruit of the Spirit. So if you are able to, was we bamba zonke lezo i'm telling you and akhishwe there are so many and they are flooding the church and they are flooding our community they are flooding the schools they are flooding the companies they are flooding everywhere they are flooding our parliament environment. They are flooding everywhere. These demonic spirits, they are everywhere. If we don't pray, we will find ourselves, we will find ourselves, we'll find ourselves, amabandla evalwa. thing abayifunayo ukuthi yenzeke at the end of the day, Why? Because of the things that are happening right now. Because the demonic spirits are everywhere where we need to pray, we need to be vigilant. pama watchmen who are going to stand. We pama watchmen azoba a avale ukuthi isitha singangeni, a ukuthi iy'nceku zikaNkulunkulu zingabi sehlazweni, avale ukuthi izimo ey'njengalezi zingakwazi ukuthi-ke zibuse. I'm speaking to you, Church of Jesus Christ. I'm speaking to you. Even we understand lezi zinto. Nobody, khona umzalwane, khona ufakazi engangakufunda nje ngama-early, ngama-90s-ke ngangifuna ubufakazi kaBenanza Fernandez le ntokazi le yaphupha yabona umbono amadimoni enkanuko echithiwe ezwini echithiwe yabona mangithi echithiwe echithiwe agcwala umhlaba wonke uthi wathi mawabona wamesane wakhala kuJesu wathi Jesu ngeke ibandla lakho lizohluleka no one will survive wathi mayibona kwawuginqiginqi ngapha nangapha emva kwalokho ekhala kuJesu wathi uJesu ungakhali wathi mayibona wabona ney'ngelosi zehliswa nasezulwini sezizolwa nalamadimoni se sesizowadudula la mademoni siwabuyisele emumva ekugcineni agcina enqotshiwe lawo mademoni but iy'nceke zaseyilimele ziningi ngendlela ey'mangalisayo abazalwane abasebelime baningi ngendlela emangalisayo that's why even right now we are dealing and facing the spirit enyoka ismo spirits somoya wabaphansi ke esinye seyipirithi engithi mina simelene nomzalwane ukuthi akhule simelene ne yomzalwane spiritual financially and socially and marriage otherwise simelene nazo zonke lezo zinto uthole ukuthi kune-confusion ekhaya kunokuxabana ekhaya kuzwana kuyanukwana it's the same spirit we are talking about so namhlanje ingakho ngithi mina pray for your pastor pray for your leader pray for the servant of the almighty god because imoya ngendlela ephumile i'm telling you even mawuzolandela even nomlando welokhu wey'thembu kwazona iy'thembu ngeke zize zibe yisolution ngisho abantu kungathiwa kuyaphasiswa kuthiwa umfundisi uvumelekile ukuthi abe nesithembo-ke ngeke kuze kube i-solution because i-problem it's a spirit sekanuko esikhona esichithwe emhlaba wonke ngisho unganikezwa yabona uJohane ulokhu hmm, ngizoyibiza thini uSolomon wayenamakhosikazi awu-1000 1000 kodwa he was never satisfied uDavide wayenamakhosikazi ayinqaba kabi kodwa he was never satisfied you can never satisfy your flesh i-flesh umgodi onga toi, lis we understand inyama nje umgodi ongagcwale can never be satisfied ungayinikeza yonke into iyohlala ifuna funa funa funa funa more ungabuza abantu abama-billionaires bazokutshela ukuthi we still want more billions and eh, abama-millionaires we still want more millions abanama-hundred thousand we still want more money you can never be satisfied in this flesh i'm telling you the truth you can never be satisfied you can never be satisfied the only person who can satisfy you is Jesus Christ. Eh, that the only person who can satisfy is the Holy Spirit. When you have the fruit of the Spirit, you always control yourself and become a better person. I hope people by understand the lento show you at this point in time. We need bazalwane to understand izwi likaNkulunkulu. At this time, let's pray. Instead of khuluma let's pray for them. Yes, we will allow God seven. asebenzise the senior senior leaders, senior uh, pastors, senior prophets ukuthi to speak to to to to to our leaders and our pastors ngoba kuhlakazeka imishado kuhlakazeka amabandla kuhlakazeka zonke izinto umuntu ufuna ukuthi naphumelele and bese yashayeka kuzo zonke lezi zinto we need the church of Jesus Christ to stand up and pray and kakhulukazi okwanamhlanje i-topic enkulu pray against lo moya wenyoka umoya wabaphansi umoya okade aqala ukusebenza to destroy the leaders and we limaze iy'nceko zikankulunkulu-ke and njengoba sisebenza emsebenzini kankulunkulu and liyakushaya idimoni lingene kwena e ngiyakutshela ngikhumbula ngelinye ilanga mina ngiyaxoxela mina-ke kwade enza i-deliverance for 25 years khumbula ngelinye ilanga ngakhulekela nga-intercede omunye intercedela omunye umzalwane ngathi ma ngikhule ngaqhubekela ngabona inyoka engingakaze ngiyibone it was a great great dragon dragon mayithi udrag ubomvu ngangiqala ukubona udrag ubomvu bomb. la wakhafula ilangabi lomlilo kwakhe and it was eh, ngo-nineteen i think it was nineteen ninety two if ungawona nineteen ninety one ah kwacishe ibane I mean, for two weeks i was unable to pray i was unable to pray i pray and i pray and i pray I ngacela iy'ncedi kankulunkulu ngathi labonakele baba ngicela ukuthi ungikhulekele ungibeke izandla akusathandazeki bathi uma ngibeka izandla abona ilokhu umoya wongengamele wamesani bengibeka izandla umsani waphuma lo moya wasuka Mina was unable ukuxosha lowo moya. I was still a child in enkosini but was born and like ukuthi lakhaphula lelo the lelo dragon and after that again I couldn't see in the spirit. I couldn't hear in the spirit. Zacimi bani, zacimi ban. and <clears throat> ngitshelwe mina ukuthi zacisha ibani zacisha okwangempela then emva kalokho ke ngaze nganquma ngathi no more interceding for abazalwane ngishaye kade ngi-intercedele umzalwane ke lo mzalwane akazi nanokuthi kwenzakaleni yena usekhululekile but mina ngisele la ngisenkingeni how many intercessors agcina kuhlakaza imishado yabo how many intercessors agcina ephelelwe imisebenzi kufa amabhizinisi awo kade be-intercede bangena esikhaleni zabashaya izinto because they never understood ukuthi what is it ukungena esikhaleni what is it ukuma esikhaleni yabo even noma ngabe kusho uNkulunkulu wathi mesikhaleni akusho ukuthi ngeke uzushayeke akusho ukuthi you won't feel the pain akusho ukuthi you won't feel the attack you will feel the heat imicibisho levuthayo le eza kweni izokushaya ngqo ikwenza ukuthi ke uparalyze kuphele ube nenhliziyo encane usuthethisa iy'ngane zakho uthethisa kwasani nenhliziyo encane uyathetha la uthethisa umyeni wakho uthethisa unkosikazi wakho kuyashisa kushisa yonke into because uhlaselekile and you don't understand thola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu vese ophakeme awukwazi ukuzehlisa nokuzoxolisa kuzo zonke lezo zinto lezo we grow another part futhi-ke enye into engahlaseleka khona i want to preach ngala eharding so ngakushumayela lapho nakhona ngabubeka izandla eyi abantu bakhona babe nemimoya ngababeka izandla kwakuzulelami ikhanda lithi ma ngibuya ngibuya sengiphethwe i-asma angakaze ngibe ne-asma empilweni yami ngabuya sengiphethwe i-asthma then emva kalokho when i come back sengiphethwe i-asthma angisakwazi noma ngihamba ngijuluka ngibe manzi ngihambe nje just a, a few meters five meters ngijuluke ngibe manzi ngiphelelwa namandla ngiyahefuzela kusaphefumuleki yabo so manje uma ungasaphefumuleki hhayi ngaze ngacela ngathi bazala ngicela ningangiplane ekushumayeleni because-ke angikwazi ngizohefuzela phambi kwenu there is nothing i can say if ngihefuzela phambi kwenu then emva kwalokho-ke bashumayela-ke ngahlala lapha ekhoneni emva komnyango ngilokho ngilalela ngiyigogobele kanje ngenzela ukuthi nje i've come to support ukuthi kwenzeke inkonzo but ngabacela ukuthi nje cela ungashumayeli lade ngishumayela khona ngishayekile strong then khulekela abantu basinda abantu baphila abantu aphuma amadimoni kodwa lathi isikora sakhona ngizokubamba i will get you yabona then emva kwalokho ke ebusuku sengilele kwakumsombuluko ngikhumbula kahle kwakumsombuluko ngilele ngiyaphupha la eyintatha la ngiphupha into engingakaze ngiyibone into engifika emaqakaleni kuyona noma la embaneni kuyona ithi ufunane endaweni yami into yabantu Hey lapho ngimkakanani wena ngila emaqakaleni noma la embaneni yathi ufunani endaweni yami uba kufunani abantu bami hey angibalekanga nami ngiqala ukubona into engingayazi iyangijaha yi-giant le mina wena wabona umuntu ehamba nesimako mina ngiyisimako ngithi into engitshela la engqondweni yami ithi yabona ma kwakubamba lo muntu lo ngeke uze uvuke ekuseni you will die in your dreams you will die in your dreams hey eh? gijima ngathi basengifika phansi base ngiyajika futhi ngifese le nto ngiyihlehlise izizome esenta ngiphinde ngibaleke ngakwenza lokho kwaze kwaba three times okwesithathu ngomesana ngacasuka ngasengithi mina hhayi ngeke ngidlale wena ulokhu ungijaha la lokhu dlala umajahelana la ngamisana ngiphenduka ngathi ngithi ngifuna strike back then emva kwalokho yamisana ihambisana <clears throat> basta mathi ngiyambona eyi umuntu umuntu la onjengendiya kethi ngithi ngiyamjaha ufuna umbamba walingana wabani lingana nami wabaleka then uma ngivuka ekuseni awu le nto engilale ingiphethe ayisekho sengiphilile sengiphilile then ngase ngiyaqala ngabonga unkulunkulu ngathi eyi cishe ngafa cishe ngagula cishe ngabanjwa i-asthma just because of preaching bangakabashumayeli abanye bagcina bafa ngenhliziyo abanye bafa bebulawa ushukela abanye bebulawa amathambo siningi izifo ey'limaza abagcotshwa abaningi akade bephulukisa abantu kodwa bona zagcina seyibabulele because of these things we are fighting against flesh and blood i mean we are fighting against the spirit the real spirit principalities the rulers the spirit of wickedness in heavenly realms yabo this is real uma ubona umzalwane ubona inceke kaNkuluNkulu isiphuza utshwala noma isijola noma isihambe inyanga noma isebenza ingasayekeli ubokwazi ukuthi ke mm khona okwenzakalayo khona izinto because this is not an easy thing abazali masani bakhulume kalula ucabanga ukuthi kulula nje ukumisana uyohlasela uhlakaza isigodlo sobumnyama usindisa izangoma laphana usindisa iy'gebengu laphana usindisa ababulali usindisa abantu abaqhubi i-agenda kasathane i-agenda yobumnyama hayi that's not easy umbuso obumnyama yakhumbula u-elijah wenza i-example mhlampe ngasho ibe ngconywana ukunikeza isithombe kancane u-elijah lithi izwi lankulunkulu wathi u-elija uma ngabe elokhu ekade etshela inkosi ya-israyeli ukuthi ungaphumi ngala inkosi yama-aramu ikulalela laphana yayisithi nje ungaphumi ngalapho phuma ngenye indlela wayeseyabuza inkosi yama-aram the assyrian yayisithi-ke ubani lo impimpi yakwa-israyeli engithi uma ngiplana into la amezantu bami mzane waphamisa omunye wathi hhayi nkosi angikho impimpi la kuthina unomprofethi ongidzima kabi oyinkinga wazi indaba uyikhulume ekamereni lakho wazi indaba uyikhulume ekamereni lakho then emva kwalokho bese ebhadlaza bese etshela inkosi yakwazela wasethi yabona-ke zonke lezi zinto ebesiyiplanile sithi zozilo asingazilo hambani niyongifunela yena-ke lowo muntu loyo hambani ningabuyi la ningamphethe ningabuyi la ningezanga naye hambani niyomfuna bahambe ebusuku bafike ebusuku laphana bafike bakhemba around the house ka-elijah u-elijah avuke wabaleka kwavuka ugehazi ethi uyochama bandla lapha ngaphandle wafica yey they are under siege bavinjezelwe cabanga abantu abawu-two bavinjezelwe ama-battalion langaphandle mhlampe kwakuwu-two thousand noma u-five thousand noma kuwu-ten thousand amasosha emile langaphandle wathi uma iphuma wangena ney'capho wathi hawu safa babu elija safa sifile thina sifile sifile sifile u-Elijah Wamisa nathi bamvula amehlo ukuze abone ukuthi bangakanani abanathi kunalaba abazulazulayo yabona if uNkulunkulu angavuli ibandla lakhe amehlo libone ukuthi iy'nceku zikaNkulunkulu zibhekene nani njengoba kwenzeka lokho okwenzakalayo ngingakhala mi iy'nyembezi ngingayekela ukukhuluma nithandaze nilile ngithandazele iy'nceku zikankulunkulu ngayekela ngisho ukudla lokhu fasta and praying for the servants of god zingake iy'nceku zikankulunkulu powerful preachers who have went to go to be with the lord ebezi-powerful zingake abantu abafe before their time bahamba baye enkosini bangake abanye abagcotshwa abasemajele namhlanje abasulelwe ngamacala bangake abanye ilokhu i-character yabo kube ne-character assassination kwalinyazwa i-character yabo negama labo abanye babo sekuyoba nzima ukuvuka kwabo abanye bamisani bathi ngcono ngihambe ngiyothwala ngoba into yami iyona nto engiphila ngayo lena iyona nto engisebenza ngayo le ayikho enye into engangiphilisa ayikho enye into engangenza kudla abantwana bami ayikho enye into engakwazi ukusustain umndeni wami uphile uqhubekele phambili kuyophelela ubudoda bami phela uma ngabe sekuphele nale nto le so emva kwalokho amasikathi umuntu no ngiyothwala manje ngiyolanda abantu kuba nesibungu zobanikeza iwasho zobanikeza amanzi zobanikeza amafutha zobanikeza even ihane yabona leyo nto leyo so izinto lezi ezenzakala namhlanje uthola ukuthi usathane ushaye bazalwane ukuthi bangabi nayo ilokhu-ke ukunikela bangafuni ukunikela bangayi-understand inkonzo yokunikela lapho ekugcineni lapho uyayoba yoba ukuthi inkosi laba uthi uyathandasa inkosi kube ngathi ayiwuza nomthandazo wakho ukuthi abantu sometimes you want to pay your staff awazi usikhokhela kanjani you want to ukuletha ukudla endlini awukwazi ukuthi uzokwenza kanjani ufuna ukukhokhela ugesi cishe ugesi cishe amanzi kamfundisi akunalutho you understand lapha abazali bahamba ngemoto ey'nkulu nokuhle nalapha nalapha kwenzeka zonke izinto but at the end of the day you have nothing Izona zonke lezi zinto ezenza ukuthi-ke abafundisi-ke ugcine sekungene laphana sekwenziwe lezi zinto lezi. Sometimes we don't understand what happened behind the scene. Kulula ukukhomba ukuthi ah balimali, ah benza ukuthi, hey basebenza imali, abasashumayela uJesu sebeshumayela izisu zabo. But at the end of the day, if ungalandela waqalanga kanjalo, kuhamba endleleni abantu abaholayo abangazange baze bafunda to be able to support the kingdom. Ezweni Umbuso kaSathane uyasaphothana, hambe uyashelela zonke izinto bazenza kalula mangase ngisho kanjalo. Mabefuna imali la kuSathane umesana banikeze laba bazalwane bese kuba nzima kakhulu. So we need bazalwane to be wise like serpents yabo izibhayibheli hlakaniphe njengezinyoka ucabanga ukuthi ujesu angabezana hlampa njengezinyoka ubuyazi ukuthi inyoka ihlakaniphe ngaphezu kwazo zonke iy'lwane ngaphezulu kwebhubesi ngaphezulu kwey'nkawu nemfene inyoka le ngaphezulu kwazo zonke that's what jesus said we need abazalwane we need the church of jesus christ to wake up wake up wake up from your slumber yes wake up we need to wake up izinto ezenzakala yabona njengamanje fanele kube ne-review yabo yabona njengamanje fanele ukuthi-ke njengoba kwenzeka kanje omama umfundisi bayavuka bayahlangana bayaxoxa baneforum yabo yabona amantombazane lawa athagethe amadoda anamaforamu awo la ko-facebook sike sizwe kuthiwa kunamapheji athize ey'ntokazi nje ezidila nokuthatha amadoda ashadile ey'dila nokuthatha amadoda abantu bapha omama bapha abesifazane bapha abashadile abazothiwa vikela kanjani abayeni bethu you understand sobaprotecta kanjani so improve kanjani yini lezi zinto abazenzayo ey'thatha abayeni bethu bamelane babhekane nalezo mangabe eh, lamantombazana asebenzisa imithi abayibize ngamagama leyo mithi bayiqalekise egameni likajesu kristu mangabe kuney'tayela ey'thize ezenzakalayo noma kunemidlalo ethize abayenzayo eyenza ukuthi amadoda lokhu ephindelela bayifunde zonke lezo zinto ukuthi zenziwa kanjani ukuze ngibambe lo ngaphuma hamba yelapha emnyango By the end of the day, ngaze ngatshela abazali ngathi mina yeyi kunzima kakhulu kuthina njengabantu besilisa kuthiwe asilwe nomuntu yabona ngithi umuntu wesifazane he is a man revised edition you understand umlisa wafike wenziwa wanje kwase kwenziwa owesifazane ukuze uma kuthiwa pimp my right wayesefakwa ama-extras lo wesifazane wafakwe inikezwe i-influence wanikeza ukuhlakanipha kokwakho umuzi wanikezwa amandla e-influence wanikeza amandla okuncelisa wanikezwa amandla e-production ma iqhamuka ingakho nje no-adam wathi uma efika u-eva azangam-agwishe because une-influence ingakho nosathane wathi ngizokwakho umbimbi nowesifazane ukuze nginqobe le ndoda la ingakho-ke nanamhlanje kamadoda sashayeka ukubambeka why kalula because kufika a man's revised edition a, a, a man with more extras understand. The woman phela kuno-who bese kuzoba no-man kuno-man phakathi kodwa manje kunama-extras athize afakiwe la um afake ya ngizoyiphendula uma sengiqedile so kunamalokhu afakiwe kunama-extras afakiwe la kumuntu wesifazane umuntu wesifazane akakhulumi ukadlule nje phakathi kwabantu kwamadoda angaqalazi nanokuthi khona umbonile kodwa wazi kahle ukuthi ngibonakele la ngizwakele laphana yebo engashongo lutho ebukile nje bese yasimile bese yahamba hambekile la kumuntu we understand zonke lezo zinto so ngamanye amazwi-ke we need the same kind that will protect a man. We understand we need the same kind that will protect a man. So that's a wisdom that we need. uNkulunkulu ayishiloke wathi ke hlakanipha njengesinoma sibe mnene njengamajuba ashanga ukuthi asihlakaniphe njengejuba <laughs> uthe hlakanipha njengezinyoka sibe mnene njengamajuba sengizovala nangusibu laphana uthi doc please explain here if you pray for someone laying hands on the person Kusuke kwenze njani if you are getting shocked when laying hands on a person? Later on, discovered that the person had needles and birthday candles underneath the tongue hayi yabona lokho okushoyo ke eh, it's something ebevamise ukwenziwa ama-devil worshippers ney'sebenzi zobumnyama ebevamise ukwenza kanjalo ngamanye amazwi already usuke ekhuluma yabona amazwi ewodwa awumcibisholo awumkhonto ayibhazuka yoqobo ngoqobo that can destroy you okufa nokuphila kusolimini mayisefaka ama-needles la ngaphansi-ke hhayi usuke efuna ukwenza kabi uyazi nawe ukuthi abathakathi bebekwenza lokho inkukhu beyifake iy'nalithi beyifake bese thola ukuthi bafaka negama lakho phakathi-ke namakhandlela bawufake emgodini kanjalo uthole ukuthi umuntu uzomesana amelwe inhliziyo amesane afe sometimes omunye agwazwe yizinto zimhlabe khona la agcine esefile noma egcine eseshonile because of those things that's why it is very important for the ingakho um eh, ulokhu upawulo watshela utimoteo wathi timoteo ungasheshi ukubeka izandla you understand thina sicabanga ukuthi wathi ungasheshi ushaye <laughs> no wayikhuluma ngokuthi ungasheshi to lay hands upon people yeah khona omunye umuntu othi uma umbeka izandla into ekuyena nesane iphume kuyena iphume kuyena ingene kwena ngikhumbula mina ngaye ngakhulekela omunye ye <laughs> angikohlwa kuze kube namhlanje abalezi teshi ey'nzima kakhulu angiyikhohlwa kanti bangibeka izandla izandla zami ngangiyibona ifinqana zithi zibuya zithi kube ngathi amathambo phakathi ayancipha angena phakathi and ngathi uma ngifika ekhaya ngadinga ukuthi ngicela ningikhulekeleni nakho kwenzakala ngiyayibona izandla zami ziyashifa ziyagoqana zithi ngabona ukuthi ngizophela i had to be prayed for in order for me to be delivered. And I was delivered after I was prayed for. I was still a baby in the Lord, but lezo zinto ngasengiyiqaphela ukuthi yeyi khona omunye ongasheshi ukubeka izandla because ukubekizana kunezinye izinto okuzenzakalayo ngiyakhola ukuthi-ke sibu zondo laphana-ke you understand what i'm saying so there are witches there are ama-devil worshippers iwona avamise ukwenza izinto ey'njengalezo-ke nabathakathi-ke vese basendaweni they are able to do so that need, you need to be strong and wazi ukuthi-ke when you are praying for people and be able khona kwesinye isikhathi la ukubeke khona izandla unkulunkulu amesenathi hayi nitshombe lo zokuye umbone uma Uyayibona lana sometimes ugcina kwesinye isikhathi ungazange wamkhulekela nhlobo ugcine udlulile ngoba uNkulunkulu vese ufuna ukuthi-ke usinde uzothi uyambeka izandla hhayi kuyoqaqamba esakhe isandla ibuya ngomkhwezeli mfanakithi ya izinto nathi esiy'fundile-ke endleleni uma unenkani-ke you will pay the price <laughs> selenkomo baba wenze njani ukuthi uma umi esikhaleni ukhulekela ungashayeki kuyadephenda-ke empini-ke mntakababa ukuthi when you are praying for a person impi ingakanani injani ngeke ungene empini eh eshubile eshisayo ekhosta ebifuna ukubulala lowo muntu ucabanga ukuthi nawe ngeke uzuyizwe iminjunju yokufa concerning that person it's very serious uDavide let me teach you something yabona uma uzofunda udavide every battle udavide ayefuna ukuya kuyona khona into angifundisa yona udavide wayeqale abuze unkulunkulu ukuthi unkulunkulu ngibasukele yini na yo yabona that's a spiritual principle which is very very powerful that's a spiritual principle which is very powerful wayebuza ukuthi ngibasukele yini na athi unkulunkulu yebo noma athi cha. It is a very important principle. When you are standing in a gap, please ask from the Lord. Ask to the Lord. Ukuthi uNkulunkulu ngingene inesikhaleni. Or fanele ngiqale ngikhuleke ngingakangeni esikhaleni. Ngikhulekele mina either ukuyihlanza nokuyigcwalisa nokuyihlambulula. then bese ngingena esikhaleni omunye umesana ngena esikhaleni ashone i know so many people who have entered into the gap and they died sihamba phezu kwabo namhlanje abanye bahlanya abaphindanga baba-restonde bayagula namhlanje baxosha amaphepha baba abazalwane ubezobeshumayela beshumayela endleleni ubona ukuthi ushumayela nangakagqokile izinto zakhe yivele sesishumela akasayeki ukushumayela why wabhekana nezinto it is very important to ask kuNkulunkulu sometimes sikuthatha kancane lokho sikuthatha njengongakholwa ukuthi no ngisazocela inkosini ukuthi ngiye yini lapha I've seen abazalwane behamba bendaweni beyoshumela khona babuye sebelimele babuye sebeshayekile they didn't ask of the Lord Davide wayecela athi Nkosi ngibalandele yina are you going to be with me ubanikelile yini kumina athi uNkulunkulu hayi balandele ngibanikele esandleni sakho uzobashaya ubabulale ngosiko lenkemba then Davide bese eyakhona the principle help me ey'ntweni ey'ningi eziningi Kangangokuthi ngize baze bangihleka abazalwane bangihleka na-Sunday previous weeks I was teaching them about master ezinye zezinto ey'njengalezi ngithi mina oh angisambesane ngikhiphe nje izinto ey'hleli kubantu mina kwesinye isikhathi ngeke ngibuze umuntu ukuthi uyafuna yini iphume lento yakhe uma engafuni iphume ngimshiya nemimoya yakhe because mina ngiyazi ukuthi kusho ukuthini ukhipha imimoya yakhe hhayi salokhu ngikhipha noma yini nje umuntu kanti into yakhe uyayithanda iyamsebenzela wena bese uyayikhipha aphinde ayoyilanda wena soyikhiphe yalwisana nawe into yakhe la uma iseyilanda yena ethi mina angizange ngisho ukuthi abakhiphe la kumina angizange ngisho ukuthi abakhiphe bese lwa nawe-ke lowo muntu loyo mako idimoni esehlangene nomnikazi walo zabezolwa nawe uzowukhomba uma uzonothwala kwayisho labantu uzowukomba ngempela ungalala ngisho ejele kulesi khathi esiphila kusona imithetho eshawa manje eh they are so heavy they are going to penalize us Yes, iyosiphanyeka esiphambanweni iyosibuyisela back to the cross ngendlela abenza ngayo imithetho abayishayo manje bazokwenza nalo njengoba ngisho ngithi abazalwane please abasayini i-petition because ekugcineni sogcina singavunyelekile kuzovalwa nala kufacebook ufacebook uzothi nje ma ukhuluma into e-religious bebe bethuka iy'nhlambe ey'ngakanani bona ezisabisayo kodwa nje ma kokhuluma ngegama likajesu la Facebook. sizoyivala into yakho benzeni mtb joshua tb joshua benabantu aba-more than a million kwi-akhawunti yakhe ekhulekele deliver abantu nje bamisane i-akhawunti yakhe bayivala you understand so <laughs> who are you if singaphapheme thina njengamakristu sizoyithola somewhere bamenze njani lokhu udonald trump bamvala kutwitter naw seyivulele yakhe manje i-social media upresidenti waselokhu waselokhu wasenigeria bamvalile kutwitter wamesane wavala utwitter-ke <laughs> ezweni lakhe wathi ngingivala kutwitter nami-ke awuzukusebenza kutwitter la enigeria just imagine do you know how many people abasenigeria more than a billion thina la e-south africa sisala ku-six million sixty million i mean sixty elokhu enigeria people are more than a bheli yona bamisana uvale ukutwitha but awuzukusebenza nothing will work ekuthiwa utwitter la elokhu enigeria kwenza njani kwanyakaza umhlaba bathi akakwazi ukwenza lokho wathi ngizokwenza bangivalile nami ngizokuvala nano trump kube naye wenza kanjalo bathi bemvala wathi ngiyawuvala nami utwitter beunderstande leyo nto leyo kwasho ukuthi vese basebemnqunda bamnqunda amandla so eh, you understand leyo nto leyo so if we as christian we don't understand I'm telling you. Amandla esinawo. man khona amazwi looking, enkenteza all the time la endlebeni yami. if Christian what I believe in Christ, I know Christ. What if Christian they can be like Christ, they can change the world. What I like Christ, I like Christ of the Christian, but I don't like Christians of Christ. Because we don't live like Christ. We don't speak like Christ. We don't have a lifestyle like Christ. We don't have the mind of Christ. That's what we are lacking as Abba Salwan. You understand? That's what we are lacking. Bazosivala ngintshele bazalwane. Bazosivala ey'ntweni zabo. Facebook, הוא בארבו. מה זה בטח? סשו ניאלוג פייסבוק, זו ונזן SABC zingaki iy'nhlelo zokukholwa manje i-T_V zingaki iy'nhlelo zokukholwa hmm? mangaka music channel mangaka christian channel and if we as christian we are sisebenzelana phansi sidistroyana i'm telling you sizoyithola kwenye indawo sizoyithola kwenye indawo there is a hatred yabona kwekhulunywe nge-semitism nge-anti-zionism or bathi semitism uh, hate against amajuda and kune-hate against ama-christians noma against pastors at this moment thina sibulalana sodwa sishana sodwa sithi samaKristu destroying one another destroying the kingdom of God ungizwe ngixheka omunye umzalwane noma ngabe wenzani noma ubheda kanjani uNkulunkulu uzodila naye eh xolani sere mncane uthi shalom doctor uqinisile baba I once prayed for my wife A in ephethwe inkwinkwi ngathi ngiqeda ukukhuleka ngaphathwa umkhuhlane same time. Yeah. So we need to educate you. Ingako mhlaka 22 and 23 I'll be educating you concerning deliverance in 29 and 30. Just two weeks. It will be intense two weeks. Two hour session each because I want you to know, I want you to understand. I'm going to give you the information that I have. Engithola kuyo yonke le minyaka 25 nangaphezulu. Senganiyekela ngolesihlanu namhlanje. Fanele nilale. Please support my ministry. Faka imali yakho account so that sizokwazi ukusiza abantu. Bengithi ngizobakhokhisa abantu abazoza kulelokhu kulamalokhu lama session lawo 4. But ke ukuthi-ke i know so many people abanye abasebenzi nase ngithi ngizongingenisa mahhala kodwa unomnikelo uzoqoqa lo so we need people who are going to support us so that we'll spread the information the information akuyona yamahhala the information ayilula nje siyithole kunzima kushubile ku-serious sila sikhona sibhekane ney'nto ey'ningi I need to educate you, I need to train you so that you will understand what, what is deliverance. Abanye baze bangibone ngenza i-deliverance ngiyipholele. Say, how come you are doing i-deliverance uphole kanje? It's because I learn. Ngalesikhathi ngifunda ngikhulekela abantu I was learning. Bengise university, bengiqeqeshwa, bengifundiswa. Ukuze ngikwazi ukukufundisa nawe ukuthi that is yenzeka kanjani. uma uboshiwe uboshwa kanjani, uma ukhululwa ukhululwa kanjani. Sengiqedile, sidonse kakhulu namhlanje. Shikwembu shayina shinikadekishi, uzimu esimlothako bakithi akanibusise anenzele kuhle kodwa ungakhohlwa ukusaphotha le ministry naye i-akhawunti ngiyifakile la ufake umnikelo wakho bakithi uvule i-altare lakho ukuze kwehleke umlilo wenkosi wehlele phezu kwakho Ngiyazi ukuthi uSathane akay'thandi lezi ndaba lezi siy'xoxayo le engiy'xoxela zona-ke mina. Akafuni ukuthi ube nolwazi, akafuni ukuthi u-understand-e ukuthi who you are. Uyabona ngimtshele kancane nje ukuthi umfundisi uma esuka epulpiti kwenzakalani. Ngasho ngathi uma mfundisi abaqeqeshekile how to handle lezi tshe lezi uNkulunkulu ay'sebenzisayo ezaba yeni bakho. You understand? Asikho yikho i-university la befundiswa khona. will see how to handle that name of God. My God bless you. I love you all. May his face shine upon you. May his grace be abound. Musa kwande kakhulu me every day. Ukwazi ukunqoba kulesi cards and also pray for our leaders, our leadership. We need God like never before. Love you so much. Good night. May God be with you until we see each other tomorrow. <laughs> I'm going to see you tomorrow night. So this say, so if I was born with Monday, Bless you. Love you all.